シュガー、シュガー君。シュガー君はい。え、みんなではなくてシュガー君にとかああ、じゃない。あはい、シュガー君。シュガー君にとか <laughs> 大丈夫ですか大丈夫ですか <laughs> 大丈夫みんな分かってないよ、どういう状況か。二人二人ああ。 高いかっこいい <laughs> あシ어슈가의이즈모쿠로데지오가레데얀찬나な君だけど僕は君を本当に尊敬してます今回 <laughs> のショーケースどう考えても絶対に上がれないコンディションの中弱い姿を絶対見せずにファンのみんなを盛り上げようとパフォーマンスしているシュガーは本当にかっこいいと思います もし僕が君と同じコンディションだったらステージに立てたかどうか分かりませんだから君は僕たちダーの誇りですシュガー無理せずたまには弱音も吐いていいよメンバーみんなで支え合って、これからも応援してくれるみんなのために一生懸命頑張っていこうね、 そして必ずメンバーとファンのみんなと一緒に伝説を作ろう僕たちなら絶対にできると信じてるこれからもよろしくジンより 폰을 내는